Die Landwirtschaft sieht sich enormen Herausforderungen gegenübergestellt und wir müssen darüber nachdenken, wie wir unsere Anbausysteme fit machen. Patchcrop ist ein innovatives, europaweit einzigartiges Landschaftslabor, in dem wir zusammen mit landwirtschaftlichen Praxispartnern versuchen, die Vielfalt in Agrarlandschaften zu erhöhen. Im Patchcrop versuchen wir, Äcker vielfältiger zu gestalten. Und dazu bedienen wir uns drei verschiedene Ansätze. Zum einen kleingeteilten Flächen, erweiterten Fruchtfolgen, die zudem auch standortspezifisch bewirtschaftet werden und äh, der Implementierung von Blühstreifen, die zusätzliche Vielfalt auf unsere Flächen bringen. Das Besondere an diesem Forschungsprojekt ist, dass wir dieses Forschungsprojekt in der Praxis durchführen und im Landschaftskontext durchführen. Uns ist es also gelungen, für dieses Experiment einen Praxispartner zu gewinnen, der uns im größeren Umfang Flächen zur Verfügung stellt. Als Landwirt kann man ja sich auch Versuche in der ganzen Republik anschauen. Ähm, wir haben sie aber auf den eigenen Flächen. Wir kennen unseren Boden sehr gut ähm, können das also noch besser einordnen in, in unsere Abläufe und wir können in gewissem Maße auch mitgestalten. Wir haben in PatchCorp zwei äh, unterschiedliche fünfjährige Fruchtfolgen entwickelt. Eine Fruchtfolge für gute Böden und eine Fruchtfolge für schlechte Böden. Wir erhoffen uns durch äh, die Erhöhung der Vielfalt in Agrarlandschaften, dass wir so mehrere positive Effekte gleichzeitig äh, auf unseren Äckern messen können. Das ist zum einen die Erhöhung der Biodiversität, dann aber auch die Stabilisierung oder vielleicht sogar Erhöhung von Ökosystemdienstleistungen, Ertragsstabilität und die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von Anbausystemen gegenüber Klimaextremen. Das ist ein umfangreiches Experiment, in dem viele Kolleginnen, und Kollegen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen einbezogen sind. Der Wert dieses Experimentes wächst eigentlich mit der Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen, die Daten erheben zu ganz verschiedenen Aspekten des Gesamtsystems. Im Patchcrop trage ich mit dem Projekt DAGIS bei. Das DAGIS ist ein großes Verbundprojekt, wo wir die Heterogenität äh, des Feldes erforschen. In dem Patchcrop geht es tatsächlich um die Zukunft und äh, da steht äh, die Landwirtschaft vor großen ähm, Herausforderungen und großen Veränderungen. Wir müssen was tun. Bisher war es immer größer, breiter, schneller, leistungsfähiger. Da sind wir in gewissen Punkten am Ende. Auch äh, der Arbeitskräftemangel ist in der Landwirtschaft angekommen. Wir sollen Ressourcen schonen, das wollen wir auch. Und da ist Patchcrop eben ein in die Zukunft blickendes Experiment, ähm, weil ja hier in Zukunft auch Roboter arbeiten sollen. Im Patchcrop haben unsere Felder eine Größe von einem halben Hektar. Das bedeutet, dass wir sie eigentlich nicht mit großer herkömmlicher Maschinentechnik bewirtschaften können, sondern dafür in Zukunft Feldrobotik benötigen, die uns bei der Bewirtschaftung der verschiedenen Kulturen und Aktivitäten auf dem Feld unterstützen kann. Auf jeden Fall sehen die Vorstellungen im Moment so aus, dass ein Teil der Aktivitäten, die Landwirte jetzt im Feld durchführen, ersetzt werden können durch Roboter. Die Landwirte selbst werden nicht verschwinden. Es muss jemanden geben, die, der qualifiziert äh, diese Technologie einsetzen kann. Die Arbeit wird möglicherweise etwas anders aussehen, die Landwirte in der Zukunft durchführen.